Вячеслав Александр Григорьевич, телекомпания ВНТВ, Сергей Чураков. Э, вопрос такого плана. Э, на этой неделе вы утвердили план проведения совместных учений России и Беларуси. Сейчас мероприятие по военной безопасности. Но это крайне раздражает наших э, партнеров, может быть, оппонентов с Запада. Раздражительно к этому относятся и СМИ это очень ярко отражается. На ваш взгляд, почему они так раздражаются, если э, сами наращивают силы НАТО вокруг нас? Вы почти и ответили последней фразой на свой вопрос. Я только хочу в этой связи сказать следующее. Уже не только как президент Беларуси, но впервые, может быть, как э, председатель Высшего Государственного Совета Союза Беларуси и России. Я все-таки еще председатель. Я думаю, меня поймут и руководство России. То, что я скажу, будет, наверное, созвучено и их позиции. Мы не хотим войны. Не хотим войны не только потому, что это тяжело и плохо. Это не просто дискомфорт, это ужасно для человека, для людей и не только для военнослужащих. Не дай бог война, это коснется всех. Поэтому мы не хотим воевать. Не хотим еще и потому, что мы помним, какая была война у нас, которая закончилась 7 десятков лет тому назад. Ну вот по-любому мы воевать не хотим. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, исходя из того, чтобы оборонять наши рубежи, чтобы защититься. Кто бы мог представить, что нам придется в эти дни выстраивать оборону от родных нам людей – выстраивать не просто забор, но самую дорогостоящую систему безопасности на южных рубежах. Поэтому вот те, о которых вы спросили, там за рубежом, которые переживают, должны прекрасно понимать, мы войны не хотим. Но если нас будут не просто постоянно дергать, как они сейчас делают, а разворачивать против нас армии, запугивать нас и ставить нас на грань выживания разного рода санкциями и так далее, а еще более угрожать нам, как это они сейчас делают. Я говорю сейчас как председатель Совета союзного государства. Мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Поэтому с нами не надо связываться нас невозможно победить. Невозможно. И по духу мы люди такие, что невозможно победить. И по территории, от Бреста до Владивостока, уже многие пробовали. Чем это закончилось, понятно. Поэтому не надо нас дергать. Мы никому в огород не лезем. У нас достаточно земли. Дай Бог ее удержать и освоить. Вот наши цели – но ну, еще раз повторяю, если кто-то не вразумил все это, мало не покажется.